hello friends welcome to band to Prayagraj की यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा आप लोग जानते हैं लेक्चर थर्टीन में हम लोगों ने हम <clears throat> एक टॉपिक ख़त्म किया था लेक्चर फोर्टीन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि जिसका नाम है नंबर सिस्टम ठीक ये मॉड्यूल वन में था नंबर सिस्टम और लेवल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से टॉपिक है ये बहुत ही आसान होता है मेटिकल होता है थोड़ा और इसमें जो नंबर मिलते हैं वो पूर पूरे मिलते हैं ये पाँच नंबर का भी आता आ जाता कभी दस नंबर का भी आ जाता है कभी कभी हमारे ऑप्शनल में भी पूछा जाता है यानी इस ये क्वेश्चन या नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आना हंड्रेड परसेंट श्योर है ठीक और इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा बहुत ही सरल होता है ठीक तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है क्या नंबर सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम के माध्यम आप लोग सभी जानते हैं किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताना है तो हम लोग नंबर या किसी चीज़ गणना करनी है तो हम लोग नंबर का यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम का यूज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया वो डेसिमल नंबर का यूज नहीं करता डेसिमल नंबर का यूज कौन करते हैं हम लोग करते हैं कंप्यूटर हमारा बाइनरी ऑक्टल डेसिमल का यूज करता है कन्वर्जन करके ठीक वो भी आगे पढ़ लेंगे लेकिन सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं पहला है बाइनरी दूसरा है ऑक्टल तीसरा है डेसिमल चौथा है डेसीमल चार तरह पता चल जाए बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल अब बात ये फंसती है कैसे जानेंगे कि ये नंबर बाइनरी है ये नंबर हेक्साडेसिमल है ये नंबर ऑक्टल है तो वो हम लोग जानते कैसे हैं उस नंबर के बेस से रेडिक्स से बेस को ही रेडिक्स बोलते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं बेस रेडिक्स बेस और रेडिक्स हमें ये बताता है कि ये नंबर इस टाइप का इस सिस्टम का है ठीक जैसे बाइनरी का बेस जो होता है बाइनरी का बेस जो होता है वो टू होता है ठीक का जो बेस होता है वो टू होता है ठीक तो बाइनरी का बेस टू होता है चलो ये पता चल गया इसमें कितने कितने नंबर आएंगे तो बेस हो गया नंबर कितने आते हैं हम लोग पता है जीरो एंड वन है बाइनरी में बाइनरी नंबर सिस्टम कितनी कितनी वैल्यू होती है जीरो एंड वन लेकिन कैसे प्रूफ करते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला है जीरो टू रेडिक्स यानी बेस माइनस ठीक चलो इसको रखते हैं बाइनरी नंबर के लिए zero to two minus one क्या आएगा जीरो टू वन यानी इसमें जो वैल्यू होगी वो जीरो और वन होगी ठीक बाइनरी का जो बेस होगा वो टू हो गया इसको हमने फॉर्मूला रखा फॉर्मूला जो है zero to R minus one होता है तो जीरो टू आर मतलब base two minus one zero to one तो बाइन नंबर कितनी वैल्यू होती है जीरो एंड वन होती है ठीक अगला है ऑक्टल ऑक्टल का बेस कितना होता है का बेस एट होता है तो रखते हैं फॉर्मूला में तो zero to eight minus one कितना होगा जीरो टू सेवन तो कैसे लिखेंगे zero one two three four six ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल हो गया ठीक ऑक्टन कितनी वैल्यू होती है जीरो से लेके सेवन तक होती है और हमारी क्या होगी ऑक्टो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं दो सौ चौंतीस कोई पूछ ले ऑक्टल है है क्योंकि टू भी थ्री भी फोर भी सब क्या है जीरो से सेवन के बीच में है तो ये ऑक्टल कह सकते हैं अगर यही मैं लिख दूँ दो सौ अड़तीस तो ये ऑक्टल नहीं होगा ये क्या होगा डेसिमल हो जाएगा ठीक तो यानी अगर जीरो से सेवन की कोई वैल्यू आती है वो तो नंबर आपको पूछा जाए कि ऑक्टल है तो आप लिख बोल सकते हैं ऑक्टल है लेकिन अगर टू थ्री एट में सेवन नहीं है मतलब एट सेवन तक ही एट एक्सीड कर रहा है ज़्यादा हो रहा है तो ये ऑक्टल नहीं होगा ठीक तो इसकी पहचान ऐसे ही करते हैं अगला क्या है डेसिमल डेसिमल का बेस कितना होता है आपको पता है डेसीमल डेसिमल का बेस कितना होता है टेन होता है इसको फार्मूला रखते हैं तो जीरो टू जो हम लोग यूज करते हैं zero to ten minus one तो क्या होगा जीरो टू नाइन तो इसमें क्या कैसे होगा zero one two three four five six seven nine ठीक एस टेन डेसिमल तो वैल्यू में जो नंबर हो जो वैल्यू होती है नंबर की वो जीरो से लेके नाइन होती है तब जो हम लोग जो हम लोग मतलब इंसान मनुष्य यूज करता है वो गणना के लिए डेसिमल नंबर यूज करता है सात सौ बारह सात सौ पंद्रह सात सौ अट्ठारह तब देखते हो इसी से बनेगा ठीक तो डेसिमल नंबर में जीरो टू नाइन ठीक अगला हेक्सा डेसिमल हेक्सा डेसिमल का बेस कितना होता है तो हेक्सा डेसिमल का जो बेस होता है वो सोलह होता है तो रखते हैं इसमें तो zero to sixteen minus one कितना हुआ जीरो टू फिफ्टीन ठीक तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कह लेंगे zero one two three six seven eight nine अब यहाँ रुक जाएगा तो टेन तो इसमें होता नहीं इसमें टेन को रिप्रेजेंट करते ए से एलेवन को बी से ट्वेल्व को सी से थर्टीन को डी से फोर्टीन को ई e से और फिफ्टीन को एफ से ठीक तो डेसिमल में जो नंबर होता है वो जीरो से लेके फिफ्टीन तक होता है लेकिन नाइन के बाद जीरो टू नाइन के बाद टेन को ए से प्रेजेंट करते हैं ट्वेल्व को बी से यहाँ लिख देता हूँ टेन हो गया एलेवन हो गया ट्वेल्व हो गया फिफ्टीन हो गया तो अधिकतर ये पूछा जाता है सी में या पूछा जाता है पंद्रह को हेक्साडेसिमल क्या लिखेंगे तो आप आंसर लगाएंगे आप आपसे तो पूछ ले बारह को हेक्साडेसिमल क्या लिखेंगे तो आप आंसर लगाएंगे सी तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है बेस होता है सिक्सटीन होता है और वैल्यू होती है जीरो से लेके फिफ्टीन तक होती है लेकिन इसमें बदलाव ये है कि नाइन के बाद जो टेन है वो ए से रिप्रेजेंट होता है ट्वेल्व है जो बी से एलेवन है बी से ट्वेल्व जो सी से थर्टीन है डी से फोर्टीन है ई e से फिफ्टीन है एफ से ठीक तो ये हो गया हमारे नंबर सिस्टम उसका बेस और उसमें कितनी वैल्यू आती है ठीक का बेस हो गया बेस बाइनरी का base two value zero and one octal का base eight value zero one two three four five six seven decimal base ten zero one two three five six seven eight nine hexadecimal base sixteen zero one two three four five six seven nine ten A eleven B twelve C thirteen D fourteen E fifteen F तो ये तो हमारा हो गया नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा अब अगली क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे कन्वर्जन पढ़ेंगे क्योंकि क्योंकि हमारा जो सिस्टम है हमारा जो कंप्यूटर है केवल जीरो एंड वन जानता है तो जाहिर सी बात है अगर हम मान लो हमने कोई टिकट बुक किया में सीट नंबर टू, टू लिखा तो हमने जो टू लिखा वो डेसिमल में लिखा है लेकिन कंप्यूटर उसको क्या करेगा उसको कन्वर्ट करेगा फिर उसको कन्वर्ट करने को बाइंडिंग करेगा फिर सर्वर पास भेजेगा फिर वो फिर वो टू मानेगा मतलब एक तरह से वो कन्वर्जन करेगा तो जो हमारे एग्ज़ाम में कन्वर्जन ही आएगा बेस भी आता है एक नंबर में लेकिन कन्वर्जन ही लोग तो को पे फोकस करना है कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से बाइनरी बाइनरी से डेसिमल डेसिमल से हेक्सा हेक्सा से डेसिमल तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे तब तो तक ले thank you so much next lecture में हम लोग कन्वर्जन के साथ लेंगे